很多朋友问欧式跟泰式的打沙袋看起来有什么区别？我尽量的给你演示一下，泰式的单击多一些，哒，它可能喊声音不一样啊，嘘嘘。 好，欧式呢连击可能多一些，也不是没单击啊，试探试探也有单击。你更喜欢哪一种呢？其实没有好坏的区别啊，看你更喜欢，留言告诉我。来，泰式的感觉，嗯，这种感觉对，操啊，我不太能演示泰式的。